Das nächste können alle, könnt ihr alle Lied singen? Nein, es kommt einem bloß so vor, als würden sie es kennen. Das nächste Lied kennt keine Sau. Ist so. Thank you.

down, down, down. You got